Saluton carai. Do. Mi vola scompartir con vi impresso che mi havas odio pri la situazio tra la urbo che io comencijas esti denove nove io mette rua shinas al mi e homo in plu el la tru disoligion au almeno la regulo in rilate al g kai protio ili prifaifas multe do mia pripenso estas la sekva la o mia aperto kai impresso do tutte sempre tenda fero shina son mi che homo ne pova selteni longa tempe tro disoligion reale Facte la curbo iras suben sed malpli ni diru forte ol antavo do estas limoi en la homoi bremsi sin en siai liberoi kiam ili estas alcutimigiantai al tiui dum longa tempo audum la tuta vivo ec se vine conas liberon vine sias quion vi perdas sed ec de ciam ec de ciam vi ec conas liberon la afero tutte shangigias do Yeah. Mi lascia svina la medito, resto con ni, con medito, con ni. Saluton, cae bonvenon agnia nova Zamenhof medito. Hodio, mi volas legi cae mediti cun vi sur caicae vortoi de Zamenhof ciuin li proclamis en la parolado en la Guide Hall de Londono la 29 de Augusto 1907. Cae Unu el la cefai temoi de tiu ci speciala aparta parolado estas la rilato inter esperantistoi cae patriotismo. Mi legos rande de la fino de la pagio 382. La dua culpigo kiun ni ofte devas audi. Estas tio, ke ni esperantistoi estas malbonai patriotoi. Char, tiui esperantistoi, kiui tractas la esperantismon kiel ideon, predicas reciprocan justetson cae fratetson inter la popoloi, cae char lau la opinio de la gentai chauvinistoi, patriotismo consistas en malamo contra ucio, cio ne estas nia, tial ni, lau ilia opinio, estas malbonei patriotoi, cae ili diras che le esperantistoi ne amas sian patruion. Contra utiuci mensoga, malnobla, cae calumnia culpigo, ni protestas, nova pagio, plei energie, ni protestas per ciui fibroi de nia coro. Nu, carai, cial citiu, ne diru, el tiro, estas lau mi ancora utre actuala. Char, cecai homoi petis al mi clarigi cial mine consideras la esperantistaron vera popolo do la vorto popolo venas de romanticismo laula ni diru comuna interpreto en uh, la moderna e aula non tempai uh, comprenoi ec de la dudeca arcento gis nun. Cai tio signifas che ciam estas popolo, la popolanoi, la popolano in cun igas comuna destinon comuna destino cun igas ilin per linguo, per altaro per religio per lando per etna origino cotopo. Compreneble estas prototipai popoloi cae ne tiel prototipai popoloi, cae rilata al tio, charmi mi estas en mia laborciambro. mi volas montri al vi ion. Attendu! Estas precisa rilato inter la estigio de nazioi en la moderna senso la romantic la romanticisma senso kai de naskismo en la senso de kio estas de naska lingvo ge patre lingvoi kai nazioi la invento de la de nasculo generale nella esperanta de nasculo tio estas tre interessa libro kiun mi shatas multe. Kai juste tio estas la punkto. Esperanto estas alia fenomeno. Kai se ni estas loyalai al niai patruioi por usi la Zamenhofa, la Zamenhofan esprimon, ni ne povas esti sam range loyalai al esperantujo sam kiel gi estas gi estus facte, patrujo ni ne estas diasporo nenio forpuŝis nin de origina lando kai ni havas nia in vivo in kiwi play parte de la tago exter la domo ech en la caso esperanta i familioi, funkcias cefe per alia lingvoi en alia socio. Kai se ni ne faras tion ke ni nur vivas en Esperantujo, tio signifas ke ni estas isoluloi. Kai do eble bretio ne estas tro psike sana, mi pensas. Do, mi sias ke tio estas grava punkto kai mi volas meti tion antau vi, memorigante pri la vorto de Zamenhof pri, pri patriotismo. Char, giuste oni povas esti bona patrioto se ne estas alia loyalezzo kio contraustanas tion. Kai pro tio mi pensas che ke esperantistaro ne estas quasau popolo. Nec quasau, nec popolo. Estas alia fero. Vera alia fero. Mi iam um, ehm, verkis en uh, dum interviuo venis al mi la vorto mal etno, kai mi pensas vera ke eh, la eh, esperantistaro estas mal etno, ke tio aperis sulla revuo Esperanto antao iom da jaro, compreneble nenio atentis pri tio, sed tio tute ne gravas. Do, jen. Jen la maniero en conduci vin alla semen fino per suffice pesa meditinda temo. Dankon pro via attento, gis morgao, felician semen finon, cae ciel ciam, antauen, sen